Thank you. Ciao Fiorella, sei una, una giovane stagista di Enertech. Senti, ma cosa fa questa, questa azienda? Spiegaci brevemente. Allora, questa azienda si occupa di energie rinnovabili, quindi sia nel fotovoltaico, quindi con l'energia della casa, che con il termico, che sarebbe il riscaldamento della, della, casa, quindi con una pompa di calore si può dare riscaldamento sia alla casa e con i pannelli fotovoltaici si può dare elettricità. E questa bicicletta che abbiamo qui invece? Eh, la Enertec è anche rivenditore ufficiale di questo tipo di bicicletta e questa è una bicicletta interamente elettrica che con 3 ore di carica e 19 centesimi quindi eh, può avere un'autonomia da 70 km a 140 e può costare tra i 2.000 ai 3.000 euro. Ad esempio questa qui costa 3.000 euro perché è il massimo della gamma. Raggiunge una velocità anche di 70 km all'ora e, ed è diciamo, la migliore, ed ha come autonomia 140 km. Senti, ma come mai hai scelto di fare uno stage in un'azienda come la Enertech? Uh, io devo dire che um, la mia preside mi ha proposto di fare questo stage e io con un po' di curiosità e di voglia di imparare ho risposta ed ho deciso di venire qui. Poi per pura casualità sono entrata a far parte dell'azienda Eni perché mi ci hanno assegnato e devo dire che mi sto trovando benissimo perché sto scoprendo un sacco di cose nuove, io sto applicando quello che faccio a scuola. Ok, e invece da questa esperienza di Lupiano Lab cosa stai imparando? diciamo che sto imparando a rapportarmi meglio con le persone, perché è una cosa che per me era un po' difficile, mentre adesso dovendo stare qui allo stand eh, e dover comunque relazionarmi in modo tale da poter vendere il prodotto, mi sta aiutando. E la cosa più bella che mi è successa qui? La cosa più bella che mi è successa qui è aiutare il direttore commerciale dell'azienda a programmare tutto il database e tutti i programmi che servono per fare i preventivi diciamo che siccome io a scuola studio informatica, studio come creare programmi, sto applicando tutto quello che studio a scuola nell'azienda, sto cercando di dare il meglio di me. E quindi sei contenta? E quindi sono contenta, infatti hanno detto che potrei continuare a lavorare con loro anche quando torno a Barletta. E allora complimenti, grazie. buon lavoro, grazie, grazie a te.